wrth i ni dod fan hyn at ynghyd, um, mae'n bwysig cofio yn ôl. mae'n bwysig hefyd meddwl am y presennol, mae'n bwysig um, edrych ymlaen at y dyfodol i weld ble gallai Cymdeithas yr Aeth um, rhoi ei brwdfrydef a, a dwi'n mynd i ddysgu yn siarad bach am beth mae Cymdeithas yr Iaith yn neud nawr a um, yeah. so mae um, oedd, y, oedd brotest gyntaf um, ar bont y fechan yn rhoi gobeith i ni um, byddwn ni'n meddwl bod y protestwyr greiddiol um, yn meddwl bydde, um, bydden nhw ddim yn meddwl bydde gweithred o ddath yn arwen at y fodiad o protestio a gweithredu dros y Gymraeg. Ond ers hynny, rydyn ni wedi ennill uh, bob mathau e o bethau. Ar, arwyddion ffordd, sianel, dyledu, statws swyddogol i'r Gymraeg, coleg Cymraeg a mwy, ac rydyn ni'n dal i frwydro. Roedd y brotest gyntaf dros hawliau iaith ac er bod statws iaith, iaith swyfogol gan y Gymraeg erbyn hyn, dyn ni'n dal i orfod ymgyrchu dros hawliau iaith, yn enwedig yn y sector breifat. Dyn ni'n cael problemau o hyd i dderbyn gwasanaethau drwy'r iaith Gymraeg. er enghraifft gwasanaethau iechyd meddwl. Roedd y mam mi'n gweithio yn, yn, yn, yn y sector iechyd meddwl, a mae'n gweud bod yn, mae, mae lot o, o, o cleifion hi sy'n sy eisiau cael prawf yn y Gymraeg i y dros dementia ddim yn gallu derbyn hynny. Mae'n ofnadw er mae'r mae pobl yma wedyn yn drysu'n llwyr er maen nhw'n deall y cwestiynau mae'r pobl yn gofyn. Felly mae'n bwysig iawn bod ni'n ni, cryfau'r sector iechyd. A, a hefyd, does na ddim orfodaeth um, i, i, ar, ar sector breifat i, i ddarparu gwasanaethau Cymraeg ar hyn o bryd. Mae'r deddf yn unig ar y sector gyhoeddus. Felly mae angen cael def iaith newydd i, i rheoleifio'r sector breifat. Um, es i i banc yn cyfyrfyn a oedd y e dim yn bosib i derbyn gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg yn yr twll yn y wal. Mae un ofnadwy ar yma, o'n i gallu derbyn yn, yn Almaeneg, yn gallu derbyn yn Ffraneg, ond dim yn y Gymraeg. A chymod, maen nhw'n gweud, maen ma nhw'n gweud wedyn, o, ni'n mynd i wneud e mewn bach dyle hwn ddim fod yn broblem, dyle fod yn automatic yng Nghymru bod gwasanaethau ar, ar gael yn y Gymraeg. Wrth gwrs ni hefyd yn, yn cofio am y frwydr dros sianel dyledu, yn, yn frwydr i gael y Gymraeg gyda cyfrwng oedd y bryd hynny yr un dwy mwy dwy faraf. Um, ac mae ein hymgyrch heddiw am, am fenter digidol Gymraeg yn, yn frwydr i gael y, y, y Gymraeg ar y cyfryngau diweddaraf heddiw. Mae'n mae bwysig bod pobl ifanc yn gallu uh, defnyddio gwasanaethau maen nhw'n defnyddio ar ffôn fi fel fi'n fi, fel fi defnyddio nawr yn y Gymraeg. Oherwydd dyna siwm maen nhw'n byw, dyna'r dyna, ffordd maen nhw'n byw heddiw trwy'r trwy ffôn trwy'r trwy uh, cyfryngau mwyaf, dyfo, dy, mwyaf digidol hefyd yn galw ar datganoli darlledu. Mae bydde datganoli darlledu yn, yn galluogi Llywodraeth Cymru a cwmnïau newydd yng Nghymru i, i, i, i ffynnu mwy. Fy nhw gallu rhoi uh, cefnogaeth, uh, gwir cefnogaeth i'r iaith Gymraeg ar ein cyfryngau ar S4C. A hyd yn oed gallen ni gallwn ni wedyn, pam, pam dim ond un sianel Gymraeg sy'n gwneud, pam dim ond un sianel radio sy'n gwneud ni mae ma Catalonia gyda nifer fawr o sianeli, a dyna pam mae'r iaith hynny yn ffynnu. Yn, uh, yn yr 60au cynnar, roeddwn ni'n gofyn am gorff datblygu addysg Gymraeg. Erbyn nawr, ni'n gofyn am amdef addysg Gymraeg, i sicrhau bod pawb yn cael addysg Gymraeg a gyda'r gweledigaeth i gael bob ysgol yn un Gymraeg erbyn 2050. Mae'n bwysig Yr fi'n fi wir yn credu bod, bod addysg yn bwysig i, tra, i trosglwyddo'r yr iaith. Er mae'n mae mae mae pobl ifanc ni'n gadael ysgolion nawr, a dyn nhw ddim gallu, dyn nhw ddim, ddim gallu cael, cael uh, gair mewn y Gymraeg. Mae'n mae warthus. Hynny mae'r ma, ma, ma, ma uh, um, uh, tygau Cymraeg ail iaith. Dwi e ddim yn, dwi e ddim yn, dwi e ddim yn, yn yn da mae ma, ma, ma, fe, ma pobl yn gadael addysg drwy gael uh, ail iaith, a dwi ddim yn gallu cyfrathebu yn yr iaith Gymraeg. Pwy, pwy, pwy wlad arall sy'n neud hynny? Cael tygau sydd ddim yn, ddim yn neud unrhyw wahaniaeth. Mae angen cael dim ond un tygau dylai fod yn Gymraeg. A mae'r broblem tai haf ac ail dau yn broblem sydd wedi dinistrio cymunedau ar draws y degawdau. Yn yr 80au datblygu syniad o defu Eiddo i rheoli a chynnal ein cymunedau drwy grym y lleol. Erbyn heddiw, mae bil a chynygion Def eiddo ar y bwrdd gan Cymdeithas. Ar ôl chydig llai na fwy, fai flwyddyn, mae Cymdeithas yr Iaith wedi cro, co, codi proffil yr ymgyrch drwy brotestiadau a, ac raliau nid yw Cymru ar werth. Ac a y protest yn Aberystwyth fan hyn, yn, yn teithio o amgylch y dref, fel digwyfodd nôl, nôl yn y chwedegau. Ac mae'n bwysig nawr bod ni'n cario ymlaen i, i bwyso ar Llywodraeth Cymru ac i bwyso ar cyngorau lleol i, i gweithredu'n llawn ar, ar defeiddo. A, e, hoffwn olaf i, i, i diolch i, i, i, i bawb sydd wedi trefnu heddiw um, ac i hefyd i, i, i rhanbarth Ceredigion sy'n gweithgawr iawn um, yn, yn yr ardal uh, i, i gweithredu ar, ar gyngor, uh, gyngor, um, gyngor sir ac ar uh, Llywodraeth. Felly, ymlaen i'r dyfodol, a dwi'n gobeithio bydd Cymdeithas yr Iaith yma mewn 60 mlynedd eto. Diolch yn fawr.